Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Hodiau mi volas mediti kun vi sur la vortoi de Zamenhof scribitai en 1896 en gazeto Lingvo Internazia kiu estas je pagio 200 dexep La titolo estas pri la biblioteko inter citiloj. Zamenhof revis pri biblioteko de esperantlingvaj verkoj, sed la afero ne ne um, funkciis finfine. Kaj do li skribas ĉi tiun leteron al la Estante nun tre preoccupita por iom rebonigi mian personan situazion, mi petas che niai i volu pardoni al mi. Se mi nun, en la dauro de quelca tempo, devos esti ne accurata en la correspondado. Char mancos al mi la tempo por scrivi multe da leteroi. pro tiu ci sama causo mi devas nun interrompi donadon della ciu monata e provizoraj adressaroi, che mi donos ciun in adresojn in esperantistoj en februaro aŭ marto, aŭ marto de 1897. Do vidu. nove Zamenhof montras al ni la vojon de curaggio. Li estas curaĝulo, ĉar li ne cachas sia in malforta in flanco in kiam ili influas la vivon de aliai. To en citiu caso la legantaro estas influata in tiu momento pro la malbona persona situazio de Zamenhof cae giuste pro tio. Li clarigis tion en simplai vortoi sen eh, doni ne necesa in eh, detaloin. Tamen, sincere, cae uh, precise. Do, mi pensas che tio estas bona cutimo. Mult foie. Mi ne ricevas respondoin contra opetoi au demando i kelk foje kai mine sia skial kai tio estas vere ne nur mal gentila sed ancau ne akurata fare de la liaj mi klopodas mi mem esti ciam akurata kai se mine povas esti mi ciam klarigas almenaŭ mi pensas ke mi faras tion ec ciam tio signifas montri malforta in flanco. Eh. Certio tio ne estas signo de malforto fakte, se de forte. Do, jen ĉio. Espereble la bruo de la auto ne estas tro forta. Kaj nun mi salutas vin ĝis morgaŭ kaj antaŭen senfine.